Dyma sŵn newid. Mae'r gyfraith yng Nghymru wedi newid i amddiffyn ni am hawliau. Does dim hawl gan unrhyw un i ddefnyddio cosbi corfforol o unrhyw fath fel smacio i ddisgyblu ni. I wybod mwy, ewch i show.cymru slash stopio cosbi corfforol.